da bi zadovoljio demokratiju francuske države. Ne shvatajući da u datom momentu radim e, za ljude e, tipa e, Raymond Narta, koji se kasnije ispostavilo da je jedan od notarnih kriminalaca i prevaranta, odnosno Filip Rondoa, koji je ovih naših šefova, Jovice Stanišića, Aleksandra Vasiljevića, Alije Deli Mustafića, Antona Tusa, Jozele, da i ne narajam. Znači, evo, može Miroslava Grigorijevića, e, šta ja znam, koga god hoćete od svih ovih ljudi koje ja budem prozvao, e, svakome može date po 50 godina zatvora i da vam ne bude žao. Znači, momentalno, e, ovog momenta, sve one ljude koji su od Slovenije do Makedonije pisali podatke, obaveštene podatke, bavili se propagandom i politikom, možete ih staviti danas u zatvor. I da vam uopšte ne bude žao da ih kaznite od 15 do 50 godina, a ne ove puke izvršioce. Znači, među pukim izvršiocima imate samo 2% ljudi od 2 do 3% koji su znali šta radi. Znači svi ostalo su bile najmne gudaletine kojima je bilo potrebno, koji su imali mentalnih problema u svom životu. Mm Kojima je bilo potrebno se dokažu, pokažu, naprave, urade e, i učine nešto. Između ostalog i ja sam počeo tako svoj život. Znači u onoj sferi da dostignem e, što više u svom životu. E, ne možete vi u 20 godina da spoznate, znate zašto se borite. Znači u to vreme mi je bilo najbitnije da mogu da skačem, trčim, E, da, se, da budem e, pri francuskoj vojsci, francuskoj legiji, da radim e, velike ratne operacije, da šta ja znam, verujem da sam na vrhu demokratije. Vi ne možete da verujete u šta sam ja sve verovao. Ja sam verovao to što ljudi pričaju, sam bio spreman da umrem. Ja sam pre toga bio komunista. Znači, bio sam u, u, Savezu, u Savezu komunista Jugoslavije. Znači, verovao sam, ja sam bio vernik sistema. Nisam ja bio neko ko, mene lako bilo naterati da verujem u nešto, jer sam bio vernik, verovao sam u neko poštenje, pravdu, čak možda i, iako je ona neispravna u očima sistema, suda i svega ostalog. Ako verujem u to, ja ću učiniti nešto što je ružno. Znači, ja o tome želim da pričam. E, na taj način sam mnoge ružne stvari učinio i mnogo ljudi je stradalo ispod mojih ruku. E, po onome što ja znam, u svemu što sam ja radio, blizu 20 ljudi, 20 hiljada ljudi je stradalo operacijama u kojima sam ja učestvovao. Znači, svuda po svetu. E, nekad u direktnim sukobima, a nekad e, samom činjenicom da sam postavio ogromne količine eksploziva ili mojim činjenjem, mojim činjenjem uticao na to da ti ljudi stradaju. Znači, bilo je tu svega i svačega. Od do. E, kako u Latinskoj Americi, tako u Africi, Aziji, e, između ostalog u Zairu, sam postavio 30 tona eksploziva na aerodromu. Kad mi je vojska bila izdata od strane Francuske, Amerike i Srbije i bio opkoljen sa 10.000 ljudi, ja sam postavio 30 tona eksploziva i aktivirao. Pre toga sam teo da postavim 600 tona eksploziva u jednom drugom gradu, imate e, izveštaj o tome. Tako da je Clinton zvao Širaka i to imate u emisijama. Znači ja se nisam igrao sa bezbednošću svoje vojske. Znači tada sam imao 12.000 vojnika zajedničke vojske, ja sam bio komadant, drugi čovjek zajedničke vojske i 120 e, vojnika iz Srbije. E, ja zato ne mogu da shvatim da jedan čovjek, ko što je Kukanjac, mislim njega uzimam kao sinonim, E, da se ne vraćam na Aleksandra Vasiljevića, na e, generala Kadijevića, da su mogli da dozvole da deca poginu u Sarajevo. Ali ne ta deca, sva deca. Znači, ne pričam ja samo o vojnicima. I onima koji su pucali. To je kraj priče. Ne radi se ovde samo o ubijenima. Ovde se radi i onima koji su ubijali. Ja, koji ljudi želim da probudim svest. Da na način, ako vam neko da pušku i, i inicira vas da ubijete nekoga, da je on odgovoran ne vi i za vas, i za one što su ubijeni, i za vas što ste pucali. Vi možda budete samo puki izvršilac. I u ovim sistemima mi ne jurimo ljude iz sistema, ja to pokušavam. A ako te ljude iz sistema uhvatimo, lako ćemo doći i do pukih izvršioca, onih glavni koji su odgovorni, koji su znali, i do onih spolja. Odnosno i do onih ljudi koji su pljačkali zemlju. Znači sve sisteme ćemo otkriti. Ali da bi mogli sisteme da otkrijemo, mi moramo da počnemo od ljudi koji su bili komadanti na licu mesta. Mi ne možemo da počnemo sa druge strane, čak i od onih poštenih komadanata. Moramo da ih kaznimo da bi došli do prave istine. Znači mi moramo svakog oficira uh, koji u datom momentu je bio legalno lice da kaznimo iz jednog prostog razloga, jer je on morao da spreči i paravojne jedinice, i ubistva, i zločine, i sve ostalo što se dešavalo. Mhm. On je morao da spreči da jedan, e, za mene, zlikovac ko što je McKenzie, da ga odmah kazni i odmah ubije na licu mesta, pošto nije e, obezbedio kolonu vojnika kako treba. A ne danas da se ja svađam sa muslimanima, odnosno sa Ejukom Ganićem. Kriblji je meni, McKenzie, Ujedinjene nacije, Kukanjac i sav ostali sistem koji je bio legalan, nego Ejup Ganić koji veze nema sa životom, koji Ejupa Ganića možda stvorite hiljadu. To je ista priča s Arkanom. E, gađe ga neko u Vukovaru, on uzme tenkovi i poruši to. Kakve veze ima Arkan sa vojskom? Kakve veze ima Juka Pazina sa vojskom? Kakve veze imaju beli orlovi, žuti, zeleni? Kakve veze Šešelj ima sa vojskom? Zašto? Znači, načiniti zločin. Pa svako će ga načiniti koje njemu. Pa tu je upravo zato i postoje oficiri, a ne oni danas glavni svedoci na suđenju. Pa koji je to paradoks? Ali ne kod Srba, nego kod muslimani kod Hrvata i kod Albanaca. Pa gde je tu pravda i ole kod ljudi koji žele ovim da se bave. Oni žele da mi nestanemo s ovih teritorija. Mhm. I e, sve će to dovesti do takve situacije da 2013. godine dođe opet do krvavih sukoba e, versko, verskih razmjera u Evropi. Oni će me pitati zašto i kako. Pa to su prognoze profesionalaca kao što sam ja. Jer svu našu industriju su upravo ti e, bolesni ljudi Znači tipa Rockefellera, Rothschilda, Soroša koji postavljaju danas jednog Clintona, Busha, e, šta ja znam, ili bilo kojeg drugog predsjednika na zemlji e, koji kontrolišu sve to, su izneli privredu iz Evrope, odveli u treće svetove ko što je Afrika, Azija, Indija i mi nemamo više ništa. Mi ne posljedujemo ništa. I za, a s druge strane su nas naučili da moramo da budemo tolerantni prema homoseksualcima, da moramo da budemo tolerantni prema ženama, deci, e, kerovima, psima, bubama, zemlji, mi smo postali budisti. Ja još malo počet ću da verujem da ni vazduh ne smem da udišem, a da ne budem tolerantan. Mm -hmm. e, znači... Hoću ovo da vas pitam. E, dokumentaciju koju vi imate, a ona je ogromna, e, podijelili ste svima u regionu, evo mogu tako da kažem, slobodno. Dobar deo. Dob, dobar deo te dokumentacije dobro. još spremam ili 450 kg dokumentacije. I bukvalno molite neki sud da vas pozove, da vam sudi, da vi kažete na sudu što imate da kažete? Ja ne molim sud, ja tražim, znači tražim, kao čovek, ako je ovo zemlja zakona, ako što oni kažu, da je ovo, da ovo vrh demokratije. E, ako se 62 sudija promeni iz Haškog tribunala, suda za ratne zločine, e, okružnog suda, vojnog suda, na mom suđenju, i drži i dan danas moje suđenje pod ključe, a pri tome u slučaju Slobodana Miloševića, Šešelja, e, Jovice Stanešića, Milutinovića, Lazarevića, Pavkovića, e, Ante Gotovine, spominju non stop Jugoslava Petrošić, neću da navodim ostale procese. Mhm. I zamislite, niko ne reaguje, ali spominju me za najteža krivična dela koja su počinjena. Ali da bi sačuvali za finale ljude ko što su Stanko Savanović, koga sad koriste u Bosni, sad ga je sud uhapsio, ali ne kapsi Zijeda Žigića koji je učestvo. Oni treba u narednoj etapi. Mhm. I njega nisu hteli da uhapsu u Srbiji kad sam ja tražio. Nataši Kandić, on nije interesovao 99. E, ona je bila najveći borac za pronođenje istine oko Srebrenice, ali ne interesuje Stanko Savanović. Drugi glavni izvršila Srebrenice. I ona ima sva dokumenta. Dokumenta koje sam vam dao se upravo nalaze kod Nataše Kandić. Nju ne interesuje ni Milorad Pelemiš 99. godine. Ali se pojavila 2009. E, godine da nastavi moje suđenje. I opet su ga zaključali za javnost i opet ne daju da me niko sudi. Pri tome, ja sam 2002. godine bio ispitivan od strane Ivrua, e, koji je bio javni tužilac Haškog tribunala koji je ispitao Slobodana Miloševića, koji isto tako je pobegao od mojih dokumenta. Ispitivan sam od strane policije u Srbiji, koji su falsifikovali moju izjavu, normalno koju sam ja potpisao, samo da vidim da li će falsifikovati. Znači, niko ne da da ispred kamera priča. Ovo što pričam ispred vas. Znači, ni jedan organ bezbednosti ne da da ispred kamera priča. E, bio sam u sudu za ratne zločine i tamo su falsifikovali moju izjavu. E, sudija Marković, E, na mom suđenju prvom, kad sam bio uhapšen kod Vojske Jugoslavije, javni tužilac mi je bio Nebojša Maraš i Terzić, odnosno Andrija Milutinović, ljudi koji su pokrili sve zločine u Srbiji, e, ubistvo Arkana, e, ubistvo premijera Điđića, znači Nebojša Maraš je učestvovao u svim zločinima. Istražni sudija mi je bio Mikica Punović, koji je pokrio sve zločine. Sudija mi je bio Pavle Vukašinović, koji je pobegao mesec dana pre mog suđenja, koji je isto tako učestvovao u svim zločinima. Drugi sudija mi je bio Zoran Savić. Tu su 62 sudija, vidite sami ko je sve umešan. Ja ne mogu da vam pričam dalje. Moja dokumenta su bila zabranjena e, za razgledanje punih 10 godina. 10 godina su krivi, krivi, krivičnu prijavu protiv mene. U moj slučaju je bio umešan sam vojni vrh, policijski, ministarstvo inostranih poslova, e, francuska država, engleska, američka. O čemu se ovde radi? Ko sam ja u životu da bi se neko bavio sa mnom tako? Recite vi mene, ko sam ja u životu, osim ako parasistem neće da prikrije sve ove zločine? ali zato treba Milorad Pelemić da bude uz mene. Znači, oni je da bude uz mene, onda su svi ostali. A da li se plašite danas e, za svoj život? Pa, ja sam već smrtav čovjek, ja sam to napisao 2001. godine, kad sam izašao iz zatvora. Čovjek koji je radio ovo što sam ja radio. Čovjek koji je učestvovao u stvarima u kojima sam ja učestvovao. Bi trebao, znači bi trebao, da sve ono što zna preda sudu i istoriji svoje zemlje, odnosno policiji. Nemam ja prava ovo držati za sebe. Ja se zato i javljam svim sudovima. Šta hoće, neko da me ubije ako, se, ako se nešto učini u Bosni i Hercegovini, pa u Sarajevu me sude. Što bi me neko sudio nelegalno? Objasnite vi mene zašto bi neko mene danas inkriminisao nelegalno. Ja se ne plašim od sudija u Sarajevu, ne plašim se od sudija u Zagrebu, Beogradu, ne plašim se u Parizu, ne plašim se od sudija u Hagu i ne plašim se od sudija u Prištini. Znači svima sam podelio dokumente. Pa objasnite vi mene, molim vas, ko se ovde plaši, ja ili on? ne plašim se ispitivanja e, policijskih istražnih radnji, ni ljudi iz Bosne, ni iz Hrvatske, ni sa Kosova, ni iz bilo koje zemlje. Pa gde je ovde problem? Gde je ovde problem? Zato što znam šta se desilo u Ruandi, zato što sam zaustavio građanski rat u Zairu. Pa kako je moguće da ja u Zairu povedem i Srbe, i Hrvate, i muslimane i da nikakav zločin ne bude? Hajde sad mi to objasnite. Kako je moguće da u Hrvatskoj nikakav zločin ne napravim? Kako je moguće da u Bosni nikakav zločin ne napravim? Ne, napravim ga na kućnom pragu gde mi žive roditelji, ja na Kosovu dođem da ubijam Albance s kojima sam živio 30 godina. E, pratio sam e, Agima Čekua, pratio sam e, mnogi Albance od 95. do 99. godine. Nikome nikad laka zlada nije hvala. Pratio sam mnoge druge ljude, mnogo opasni. Nikad nisam se služio time da nekoga ubijem niti mi je trebalo, ja sam se time profesionalno bavio. I ja i dan danas smem da odem u Prištinu, jako sam ratovao protiv njihove vojske. I smem da dam izjavu koju dajem danas kod vas. Znači, poenta zločina koji su se desili u Ovčari, Lovasu, je poenta ovih ljudi kojima to bilo potrebno. Isto je tako u Srebrenici. Znači, 97. godine se Radovan Karadžić predao. U Srebrenici bi bilo samo oko hiljadu leševa, ništa više. I to najbolje zna naš patolog sa VMA. Znači, on najbolje zna. Ali i on prikriva istinu. I on neće da kaže ko je sahranjen na Batajnici ovde, da ima osam grobnica na poligonu specijalnih antiterorističkih jedinica i vi nikoga ne kapsite. Mi smo, eh, ja za sebe bar uzimam, da sam eh, u bilo kojim funkcijama vlade, ja bi sve te ljude pokapsio koji su bili tu. Sve, uzimajući i vojnike koji su tad u tom vremenu bili. Znači, devet grobnica imate, 709 leševa je tu doveženo i niko ne odgovara. Mhm. Doveženi su ljudi iz Hrvatske, Bosne i Kosova. Na Kosovu ubijete familiju Jašari gde je e, tri mjeseca unapred obavestim e, službu državne bezbednosti. E, Šajinović sedam dana pred napad na kuću Jašarija povuče vojsku, stavi policiju i uđu sa tenkovima i pobiju 47 žene i dece. Hoćete da mi kažete da je to neko normalno uradio? Hoćete da mi kažete da smo mi bili nesposobni da zauzmemo kuću bez da ubijamo žene i decu? I ta, ti, ti nesrećnici se nađu u Srbiji u kamionu, u grobnicama, to je tako sa izbicom, sa majom, sa korenicom, ali samo ženi deca. A muškarci ostanu dole. To je tako sa ljudima u Srebrnici. To je tako sa ljudima u bolnici gde se nalazi milion, 1706 e, ili 1800 ljudi je bilo u bolnici. Ubijamo samo 200 ljudi koji su prvo u kasarni, koji odveze vojna policija, e, koje vojna policija čuva. I uvek, je, uvek su tu, zamislite paradoksa, isti oni ljudi koji me 99. godine ispituju od Geze Farkaša. Znači, punkovnih Munčan isto učestvoje. E, isto Panić učestvuje. Znači, kompletno ista ekipa koja je učestvovala u Hrvatskoj i učestvovala u Bosni i učestvovala na Kosovu. Pričam sa srpske strane. Sa hrvatske strane je ta ekipa učestvovala u Hrvatskoj i u Bosni. A na Kosovu učestvovala bosanska ekipa i e, kosovska. Ja ne moram da vam pričam koliko tu sličnost ima. Svi ti ljudi dobro mogu da prepoznaju sebe. I oni su upisali, oni na kraju kreva pišu svoje knjige, oni pišu o svojim zločinima. Oni svedoče u Hagu javno o tome. Znači oni javno u Hagu svedoče o tome. Svi ovi ljudi o kojima ja sad pričam. Na nesreću našu niko se ne bavi time. Uvek imaju nekoliko glasogovornika u sistemu. Pogotovo recimo